チャーはそのままでそのままでズボンをしてスポンジボブをしようああスポンジボブ三角ズボン